saya ingin ya lur ya buat pelajaran sama kanggo awak dhewe kabeh ya ta. Lek golek wong kerja iki didelok sik pengalamane <laughs> piye. didelok tau kerja apa ae. Delan kaya ngene iki. <laughs> ngene iki ya ora ya. Kancane sing remuk ngene iki he. <laughs>